assalomu alaykum youtube obunachilari mana bugun biz e, sizlarga email ochishni o'rgataman ya'ni elektron pochta buni o'rgatishimdan maqsad kelasi videolarda internetdan pul ishlash uchun sizlarga email pochtalaring judayam ko'p kerak bo'ladi umuman internetda faol bo'lmoqchi bo'lsalaring email pochta ochishni bilishlaring shart email ochishni biladiganlar e, videodan layk like bosib chiqib ketaveringlar e, sizlar uchun emas video nagli chiqib ketaveringlar endi bu yerda faqat email ochishni bilmaydiganlar qoldi shundaymi shuning uchun endi biz email ochish uchun birinchi o'rinda googlega kirib olamiz googlega kirib olganimizdan keyin chromni o'ziga kiraveringlar bu mailni o'zini sayti sizlar googlega kirganlaringda e, mana shunday bo'sh sahifa ochiq turadi bu yerga yozasizlar mail mailni o'zini o'zini yozasizlar keyin mana birinchi chiqqan saytga mana shu saytga kirasizlar mail tochka ru ehm, bu yerdan keyin sizlarda hali ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi menda уже ro'yxatdan o'tgan hozir sizlarga ro'yxatdan o'tmagan variantini ko'rsataman buning uchun men o'zim dapa bit bosaman buning uchun sizlarda ham sazzat akkaunt chiqib turadi o'sha sazzat akkaunti bossalaring hmm, mana shunaqa narsa chiqadi ya'ni sizlarda xuddi shu narsa chiqadi keyin pastroq tushasizlar va mabu mana shu sazzat akkaunt shuni bosasizlar pastroqdagi shundan so'ng men sizlarga yana bir yangilik aytib o'tmoqchiman men faqat hozir sizlarga mail ochishni emas birato'la sizlarga e, per kashelok ochishni ham o'rgatib o'taman masalan bu yerga baron o'zlaringni ismlaring e, bu yerga esa familiyalaring masalan mix tug'ilgan kunlaring oylaring buni to'ldirish oson yillaring agarda sizlarni pullaring ya'ni qiz bola o'g'il bola bu yerda shuni belgilaysizlar o'zlaringnikini belgilaganlaring ma'qul bu yerga keyin eslaringda qoladi mana o'zlarini takliflari bor pastda masalan mix точка baron bk точка ru mix to'qson to'qqiz internet точка ru shulardan birini o'zlaring tanlab olasizlar men mix mixparon bk runi tanlab olaman va bu yerga sakkiztalik parol bu parolni o'zlaring o'ylab topasizlar eslaringda qoladigan parol bo'lishi kerak harf son bosh harf qaytarilsin va keyingi katakka o'sha boya tergan parollaringni yana qaytarib terasizlar terib oldik va bu yerga o'zlaringni nomerlaring shamiz shamiz bilasizlar o'zbekiston pastroqda bo'ladi shuning uchun eng pastroqqa tushiringlar mana o'zbekiston shuni bosasizlar va nomerlaringni terasizlar keyin sazda tugmasini bosasizlar Э, agar nomer termasalaring shunaqa parol chiqadi agarda nomer tersalaring sizlarga sms boradi bu yerga mana shu yerda ko'rsatilgan son va harflarni ketma ketligini to'g'ri teramiz va продолжить bosamiz saqlashni bosib qo'yasizlar mana do'stlar emailimiz ochildi mail ruvimiz ochildi endi men sizlarga pr kashelok ochishni birgalikda o'rgatib ketaman ya'ni yangi varaq ochasizlar va bu yerga yozasizlar per точка com yozganlaringdan keyin mana create account yashilda o'zi turibdi shuni bosasizlar keyin hozir ochgan mailimiz boru o'shani yozamiz bizniki masalan mix точка baron kichikcha e, bk точка ru edi sizlar ham o'zlaringnikini kirgizasizlar va create account bosasalar pastdagi yozuv boyagi eski varaqamizga o'tamiz ya'ni mana bu mailimizga boya ochib olgan mailimizga o'tamiz mana bizga keldi br comdan mana shu yerdan keldi endi biz unga kirib olamiz va mm, bu kodni kopirovat qilib olamizda yana mm, boyagi varaqamizga qaytamiz pr bu yerga bitta vistavit qilamiz va akkaunt ochamiz bizda mana oldi bu yoqqa o'zlaringni parollaringni terasizlar hmm, o'zlaringni parollaringni terasizlar xohlasalaring son bo'lsin xohlasalaring harf bo'lsin xohlaganlaring secret kod deganiga eslaringda qoladigan harflar ketma ketligi masalan men ukamni tug'ilgan kun yil oyni yozib qo'ydim sizlar ham o'zlaringda qoladigan harflarni yozsalaring secret kodga ertaga pr parollaring ochmay qolsa pr koshovok raqamlaringni mana p bilan boshlangan raqamni terib secret kodni terib yana ochib olsalaring bo'ladi next bosiladi error ko'rdilaringmi mm, boya parolarimizga harf qo'shmaganligimiz uchun bizda xato deydi shuning uchun harf qo'shib o'zlaringni keraklisini yozamiz mana yozib oldik bu yoqqa ism familiya boya biz baron mix va o'zbekiston labasalarini o'zbekiston tojikiston labasalarini tojikiston qilib o'zgartirib olasizlar danni bosamiz va nihoyat mana pr katalogimiz ochilib oldi buni e, bitta skrin e, skrinshot qilib olamiz chunki ertaga kerak bo'ladi e, mana shunday pr katalogni ochib oldik va biz endi sizlarga Mm, videoni tugatamiz keyingi videolarimizda sizlarga mm, mana shu pr kasholokka pul o'tkazishni o'rgatamiz mana pr kataloglaring ochildi degan xabar keldi pr kasholokka pul o'tkazishni o'rgataman va sizlarga yana bir saytni ko'rsatib o'taman keyingi videolarimda подписочкаni bosib qo'ng'iroqchani mm, bosib qo'yinglar yangi videom chiqqanini bilib turasizlar men mm, youtubega yangi kirib keldim mm, o'zim birinchi shu saytlarni o'rganib qaysi sayt beradi qaysi sayt bermaydi e, qayerda pul ishlash mumkin hammasini o'rganib mm, endi youtubega joylayapman shuning uchun meni layk bilan qo'llab quvvatlab yuborasizlar e, videolarimni do'stlaringizga ham maslahat berib turinglar e'tiboringiz uchun rahmat xayr salomat bo'linglar